Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini mertuaku Bapak Sidik, Mak Ya, Granis eh bojone Sopa iki anakku Farid Muhammad Farid Arzak hmm? eh, Masuk, masmu nanti masmu. Sinau. Sinau. Wah. Oh. Nggih, la winginane mutus la mlebet damel mak niku sedaya dados ajinge mriku peh mboten saged Ya Allah, menawa piye iki nang. Nggih, dintune wektu lho umpama nganu pancet kula ragate yang kalih. Pun tuntas niki menan. ge nganu mak nopo niku tebu sebar niku niki wo, tebu telas ya coklat pitung dosa beto sekul ki coklat nggih tambel tebu niku nanem ngalir-ngalir nggih nggih terus pondak tiluku Boten lek mriki kan boten sagat, mergane kan anu, teman niku? Putu-putu-putuan ngoten. Oh, sing ya pun pun diangu pak pak lo kam ini mbah jinem ini mbahku mbah sikam lanang jane ya jenenge sikam enak ta sing wedok ora apa mbah sikam niku pun sepuh panjenipun wacine nganu asal. Lek nang YouTube delokan Serono channel ngene ya. Enak-enak enak-enak enak Serono channel. Kamu tan. Lengan no. Sing kamu bukan. Kok Hmm. Nah. Siapa nama kamu? Farid. Loh, Muhammad. Muhammad Farid Arzak. Uh, kelas berapa? Tiga. Kelas tiga. Punya kakak atau punya adik? Punya adik dan kakak. Uh, adiknya namanya siapa? Muhammad Raka Alsati. Perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Uh, kakaknya? Muhammad Valent jujur ini nanti ah, jalan Pak ah. Mantor jeneng wau degi Mbah Mantor mriko. Heeh. Kengaloron. Oh, nggih nggih. Mak kaya kene to regane sen. Sak kok kaya masuk kaya wudukan. Ah? Tak kok wong. Tali. Jalan ini kok lali. Lah sik kok aku ngene jalan nang ndek mbok kok wong nyambut gawe. Napa? Kok ndek gawe ndak. Kaya rene rene kula mbah mbah kom mireng kula datang mriki yo ngopeni mak pas oh, <laughs> sakit nika pas wasul tambah nek duplangane nek sing dukun dari kok ora ya nek mending kono mekae jeblare tak ngene dele dalan mriki wae kok sepane iki boten oh. boten mergane boten boten pajeng mengke lek diparingi busi. mergane kan sakniki pun di blakne mriko to anu kayak iya, begini iya. eh. pajeng gitu ya, oh, ningali pantai ini loh. biasa ini kan pino banteng-banteng mereka kan boarding anu pundi pikak owah tas rekreasi jebring jebring jebring niku nggih mriki lihat medal mriki medal lintas niku dalanan kuwi nggih nggih dalanan kuwi oh, dalanan diliwati pisan saged saged diki mriko nggih dalanan kuwi anune apa Nggih, pantai-pantai ngoten niku. Tapi kan bentuke siji, bentuke siji. Sing kono pasir putih rame. Nggih, mboten pantai rame sane iki mak mergane kan pun gebikak mriko, nggih. Nggih. Ya rame mriko. Kon kon mau bedah. Sing di gunung sing nggih. lho, sing ngetan. Nggih, benjang kan tembus tembus Solo, tembus Banyuwangi. Lintas Selatan kuwi. Iso mulane metu ndi kuwi? Ngilene nggih tembus Ponorogo. Sing mulane metu andin tambah kono mulan apa? Nggih ngilen mriki tembus ngilen mriki Nganu Tulung Agung. Tulung Agung Prigi. Nah, nggih. Nggih celak-celak mriku. Nang dhuwur dipecah. ono bentuke mak lae nah rambut pung bolak-balik nang ngene lek wong arep ngrung aku ngedak ruwon untuk aku mangan kan biasane delok YouTube wah iso lek kene dibuka karo kene kok ora sak kono tapi sok umben lek wis dadi ya pinggir pantai mak wis dadi pas rata baru ya pinggir laut-laut Jalan-jalan cai cai motor Olah niki kakong malih nganu putrane Saroh. Heeh. Umur pun mah kaya telu, Mbak. pengen dalamnya bapak ini kok pari di ngasino ini tolnya tang dia itu dia ilan oke tumut boe oke tumut boe <laughs> ini tak nulur jadi kita tilam dia tan oke nopo celah celah celah celah jepring lewat kene kena rit eh anu apa nis kono ruwono pantai jebring jebring kan nganu apa etan etan di desa niki di kau pantai ini gak air ya nganu bejang kan tembus serang lagi celam saya yang tapi udara dalamnya kalau cuma ini sih enggak boleh dari yang di aspal gitu cuma <laughs> jawa <laughs> eh, rumah satu lho, saya kuwi lho. Gini makmu mengalor ngestam loh rumah satu kok kok tambahno nek tanduk terus nek ngalor ya kok kene kok jalan tanduk ndak enak. Cek. Tolong atasan. Tolong atasan kat iki. Lek. Tak ngalor tak ngalor titik masak No, iki delokno, iki adek nang kene, ya ta. Saman but gak boten tumut. Boten tumut ta, ah, Tino. <laughs> Enggak, aku Tino sok ben yang delok nih, delok YouTube. Oh, setunggal tahun pecah. Pecah. pecah. Tabungnya pecah. Duh, kok saged? Apa kaleng lindu? Oh, kan. Oh, wujute ngopo ra gelem munggah. Lho, ngoten niku dadosi apa kenging ngoten ya? Ya, ya kan nek kan ketok to sing bentar kan kan ketok lho. Nggih. Dicor nang lebih dadi cor. <laughs> Dibubrai malih, dicor. Ya sing bentar kuwi pol. Ah, iya, ya, Oke. Anggita eh, nah, nyalangi ya wis iya, ya Ya oh, tambah. Ambil tambah ora? Ora ambil bae. Sing Sopo sing lanang? Lanang wong. Mbah Ren lanang wong. Mbah Ren. Mbah Ren enten. Mbah Ren nganu Marjuna lulu. Eh. Enten. Mbah Ren kidule niku ana. Mbah Ren putih Oh, Pak Samire nih maksudnya. Wong nganu sadian tebu. Iya, ini sadian tebu. Esa. Besune kesah besune. Nggih. Sing lanange iki lho. Anake lanang lho. Anake lanang nggih nganu niki ya belajar bego kalih nganu niki. Belajar bego kalih cacatnya ditebu. Wani nggih tumut proyek ngoten niku. Senes proyek-proyek ler mriko ndamel nganu. Nomor. Padepokan teng srengat waune. Hmm. iki artinya anu ya artinya kayak terminal ya tunggu deh sing dalam jalur bertambah ah kok yang kalau jalan-jalan oh, jalan putih tak jalan lintas niki bakar kok ulang lah mau kono oh kan Oh, mboten niku mriki rencanane enteng ajeng enten pom insyaallah. Lah Tapi kan teng sabine mboten teng. Lah kok apa kuwi jenenge? Kok sabar. Lah kan pom oh, apa niku? Pom ini niku ngoten niku. Sing nang anu tambah. Nggih, ngoten niku pom. Oh, sing wagen niku ya. Wo oh, niku kosong mak niku. Kosong. Kosong. yang rencana sini solar tapi kan nah, iya. kosong nih, nah, buatan iya. buatan diisi. Kan sama sama kenton beri ya. tugas. tugas. Oh, ah. Tugasnya akeh. Ya. Anu oh, pinter. Orang. butuh? Banyak meninggal ya. Nah, nah, Mas, kantor dengan ini. Kantor berapa nak awak dhewe malah sapi-sapi ya, oh. Kan anu fotone direm ngene, Mas. Enggak, fotone kan rono, kare samsat. Oh. samsat samsat. Kon rono butuh. butuh sarapane kan ya. Sarapane misale begini. Ya kene sing napa niku cerah napa. Niki sepeda montas. Dadi nis. Campur. Santai kae sepeda montas. Ya nang nganu kono talun no. ana opo ae ning kene mobil mesti tak bisa kowe lho tapi nggih 50 yang ngomong no ngomong apa hmm. aku sudah sampai di rumahnya bapak aku ngomong ngomong arut arut ini ngomong ngomong ngomong kini nih mau dilihat kini ini kamera nih nah, aku aku sudah sampai di rumahnya ayahku namanya Pak Serono nah, rumah rumahnya rumahnya Pantai Ya, terima kasih. Sama-sama. dibantu ya. Good ya. Ya, makasih aja. Cukup sekian dari saya channel Serhono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.